බ්ලොග් එක කරන්නේ තිනවාලි හායි මෝනි අව අපේ අපච්චිලගේ බැංකුවේ ට්‍රිප් එකක් එන ගොඩක් ඉන්නවා යන්න දේ නමයයි අපි දැන් උදේට කාලා මොරගහ කන්න බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ අද කොහෙද යන්නේ අපච්චි අද යනවා අපි ඉස්සෙල්ලා මරගහගන්න ජලාශය බලනවා. ඊට පස්සේ යනවා කළුගඟ ජලාශය බලන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා වස්ගමුව සෆාරිය. වස්ගමුව සෆාරියේදී ඉතුරු ටික බලලා බලාගත්තකි සත්තු අලි ඇත්තු. ඔන්න ඒ විස්තරය තමයි අද වෙන්නේ. එහෙනම් ඔගේ පටන් ගමු. ගැන බලාගන්න ඩෑම්මකුඩ මුරගහ කන්ද කලාසේ මේ පැත්තින් යහලෝකාකාරී යහලෝකාකාරී මෙහෙම හදලා තියෙනවා يا لله طيبة ولك حمد album met හිතන තේබුන්ට නම ඔක්කොමත් හදලා තියෙනවා. දැන් තේබීලා ඊළඟට වස්කමට යන්න ඕන. අවසානය ආවා වස්ගමුවට ඉතින් අපි බස් එක මියුසියම් එකක් තියෙනක ඒකට යංගිනකට ඊට පස්සේ සෆාරියම් පින්නක් එනවා නලින්දලා අපි ආව මෙහෙටත් ඇස්ස අපි උඩවැල්ව ගියාමත් මතක ඇති වැස්ස අරගෙන ආවේ අපි මම මියුසියම් එක තමයි තියෙන්නේ කට්ටි බලනවා මෙදන්න අලි හකු ඉටවස්ස මේකත් අරහිස් ලියගේ උරහිස් ඇට හැලකින්දුව ඔන්න අපේ වෙහි කල්ලග එනවා මේ තියෙන්නේ අනික් වෙහිකල්ටක සෆාරි අපි පටන්ගණ්ඩ වාහනය ගෙල්ලිලයිමු මොක්ක හරි Thank you. අපි දන්නේ ගෑනු සතෙක් ඉන්නවනේ තමා ළඟ බව. බොහෝ දුරට වෙන්නේ ඒක ඇයි හේතුව? ඔහුට අභිමානයක් තියෙනවා. තමන්ගේ එබන ඉස්සරහා තමයි එයාගේ අභිමානය මුළු දෙන්නනේ. මේක ස්වභාවික ජාතික වනෝද්‍යානයක්. දැන් ස්වභාවික ජාතික වනෝද්‍යානයක තියෙන ලක්ෂණය තමයි අපි යන පාරේදී ඔවුන්ගේ ස්වභාවික ක්‍රියාකාර සමූහයන් සමේ ඔවුන් එළියේ ඉන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔවුන් නොඉන්නත් පුළුවන්. දිස්ත්‍රික් මායිම. මේ තියෙන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික් කෙනෙක්. ඔව්. අර අපිට එන්නේ කොළනොව දිස්ත්‍රික්කේ. ආහා. මේ තියෙන්නේ මධ්‍යම පළාතනේ. ඔව්. හේතුව ගොරනරුව රාජධානියක් විදිහට තිබ්බනේ අපිට. ගොරනරුව රාජධානි යුගයේ තමයි මේ අපිට මේ මේ මේ මෙවිලා සටන් කාමින් ඇවිල්ලා කොළහර දුක්ගම යුද්ධයේ තිබුණේ. ඒකට මේ පණු ගලහන් තිබුණා. ඔයාලා එනවනම් මෙහි මම නම් යට මෙතනින් දාලා තියන්නම් කන්ටැක්ට් නම්බරය නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ගණන් සාමාන්‍යයෙන් 8000ක් 10000ක් අතර ගණන් තමයි මෙහෙම ගිහින් එන්න. ඔයාලා කැම්ප් කරන්න නම් කැම්ප් කරන තැන බුක් කරන්න 2000ක් විතර යනවා. වාහනයකට ඒකට ගන්නවා කිව්වොත් 12ක් වගේ. අවස ගිහිල්ලා පහවදා උදේ. එක දවසක්ම ගිහිල්ලා පහවදා උදේ නම් 14ක් වගේ තමයි ගාන කිව්වේ. දැන් ඇස් අඩු වෙනකන් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. කණ්ඩ කලින්. නාරංගල ගිහින් මං ගෙදරාවි ඊයේ. ඒක තමයි අද මට තාම පොඩ්ඩක් නිදිමත. <sighs> ගිරවුලක් නැහැ. chắc là hơi mẹ nó මෙන්න මෙහෙන් නාන් දෙන්නේ අපි කන්න දෙන්නේ නැති වගේ අද මුන්දිට එහා පැත්ත පෙන්නන්න. අතෙන්න කැමර ටිකක් දාලා තියෙන ඔක්කොම රිලව් දුවන්නේ එකයි. වාජනයක් කුස්සන් ගියා. කොක්කොම ඇරලා දාලා තියෙනනම් හොයාගන්න නෑ. අපි නාන්න හිටියට නෑ නෑ මේ අපි සටකාලා ආවා ඒකලා දැන් රැස්සක් ආවේ කොහින්ද අලියෙක්වත් පේන්න නෑ දැන් වාහනේ වදිනවා <laughs> හරි ෂෝයි අත්දැකීමක් ඔයාලත් පුළුවන් වුණොත් කරලා බලන්න දංගලොස් දෙකක් තියෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් 15කට විතර ඉන්න පුළුවන් අද තට්ටුවේ තියෙන්නේ සමහරින් වාහන වදින්න වෙන්නේ මේ වීඩියෝ මේ වීඩියෝ එක විතරයි වාහන වදිනයක් තියෙන සමහර ඉන්නවා බලාගන්න අලි රෑනක් හැමදාම නෑ හැමදැනම නෑ මම්ම ඩ්‍රයිවිං කර කර බ්ලොග් එක කරන්නේ වෙලා තිනවාලි බලන්දාලි මේ සමාරි පැද්දාද දැන් අපි වැවක් පැත්තට ගිහලා ඔය සිද්ධිය දන්නේ මොකද්ද කියලා කොහොම හරි ගිහින් බලමු අපි දැන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා වොෂ්රූම් එකේ ගිහින් වොෂ්රූම් එකේ සර්පය හිටියා සර්පයා මේක බිත්ති වලින් ඇවිල්ලා ආය යනවා බලාගෙන යන්න මෙහෙම වොෂ්රූම් වෙනවා නම් සර්පේ ඉන්නවා බිත්ති අස්සෙන් එන කොණ්ඩ වගේ යනවා අපි බලමුකෝ ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා Bye. වෙහෙරගල වැව තියෙන්නේ මේ. පියවිල්ල ඇවිල්ලා දැන් 6යි කාලයි. පිටිපස්සේ තියෙන වෙහෙරගල මේ මාරම ලස්සනයි. එහා පැත්තේ ගමක් එහෙමත් තියෙනවා. ඔය තිබ්බ පාර කෙලින්ම ගියා මේ ගමට වැටෙන්න. අද දවසේ බ්ලොග් එක මෙච්චරයි එහෙනම් මම මේ හරි නවත්තන්නම්. කලුවරයි නැත්නම් පේන්නේ මේ එහෙනම් බලවට thank you තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ලයික් එකක් එහෙම දාගෙන යන්න. එහෙනම්